Değerli insanlar hoş geldiniz. Biz de size bir şeyler yapabilmek için bugün buraya geldik. İnşallah başarılı oluruz. Biraz tufandan okuyacağız. Evet, Emrah kardeşimizin var, yazan var onu okuyacağız. Ahmet babamın güzel eseri var. Bahari. Ahmet babam güzel yazmış. İki tane onun eseri var da birine bugün okuyacağız. Başka zamana bırakacağız. İki tane daha var. Biri de bir yani kardeşimizin var. O da güzel bir eser oldu. İnşallah başarılı olacağız. Hepinize selamlar. Görüşmeyelim. Selamlar. 我深深。 uzaklaşma gönlüne Kaparlar yetişmeye Haber salayım geriye Dostlarımız Haber salayım geriye voices